もう絞って。本当これ、食べてないよね。出てくるところはさ、大きいから、舐めて食べたらいいのか、噛んで食べたらいいのか、わかりにくいんで、もっと絞って。 すぐ出てさ、もう出てくるところが小さいから、舐めて食べるんだけど、この場合だっら出口が大きいから、舐めて食べたいのか、噛んで食べたいのか、すごく迷うんで、もうそうってこぼれやすいでしょ。だから、好きな食べ方でどうだと言われてもさ、迷うからさ、迷ったら結構面倒になって食べないっていう選択をしそうだよ。 まあ美味しくいただいたけどねうんもういもうお腹いっぱいしかも満足感結構あるねうんうん